皆さんこんにちは、三枝心です。今日は、なんと兄がシンガポールのザ・シンガポールアイランドカントリークラブに行ってきたというので、その動画を見てリアクションしたいと思います。なんとですね、ザ・シンガポールアイランドカントリークラブは太平洋とレシプロ契約をしています。まあ、レシプロ契約というのはですね、まあ、提携先、まあ、姉妹コースみたいな感じでですね 太平洋は海外のコースいくつか提携してるんですね。でこう太平洋のクラブの会員になるとその会員会員価格でその海外コースも回れたりします。じゃあそのザ・シンガポール・アイランド・カントリー・クラブ早速見てみたいと思います。はい、まずこれは練習場ですね。 朝早いんですかねなんかこう西日というか日の出方があ明るくなってきましたちょっと気持ちマットダフってますかね大丈夫ですかね今はいいいいショットだったんじゃないでしょうかあダフりましたダフりましたいやすごい綺麗な練習場ですねはい 早速1番スタートなりますおーすごい綺麗ですねんアイアンで打ってたのでショートホールですかねこれは乗ったらしいですちょっと 手前入っちゃった感じですかねおボールが T に隠れて見えませんあ打ちましたすごいですねもうすぐそこが道なんですねすごいこう街の中にあるコースのようです うゴルフ始めたばっかりの人はこうグリーン周りのあっちこっち行っちゃう気持ちはよくわかるんじゃないでしょうかあー届かずツあボールを洗ってますね <laughs> これでね綺麗にね洗って次のホールにね期待を持たせてめっちゃ綺麗行きたいと思います どれぐらい汚れた汚れてたのかね見たかったですけどね気を取り直していきましたがちょっとトップしましたかね打ち上げのホールで池もあります これはいいんじゃないですか右サイドから山の上まで行ったおちょっと右奥にこぼれちゃいましたねおこのアプローチはナイスですねしっかりピンそばに止まりましたナイス サクサクサクサク進んでますね完璧だ千ガ地さんお七番円を使うようですよあわかる低く出したいけどこう バンカーもあるんでね超えたい気持ちからちょっと上の木に当たっちゃいましたねナイスアウトおしっかりバンカーも鳴らしておりますおお たんでしょうかこれはちょっと右の方にわかるあるあるですねゴルフあるあるおこれはしっかり頭も残ってたけど足りない なんかこのパッとショートする光景よく見ますねちょっと同じ兄弟なのにパターは私はどっちかというと強めなのでこれどこ打ってくんですかねえ超えた これはグリーンが仮設になってますねおでもなんかさっとさっと流れてき戻ったんですかねお木に当たりましたがどうやら抜けたようです ないですねあナイソンですわは何ですかこれは急にスコール的なわこれはこぼれちゃうんじゃないか泡しかないあでもなんかフルーツの味するアーディンガフルーツの味がするビールお雨が降ってきたから練習場に 切り替えたようですわすごいですねこれはさっきの練習場だけど2階からの映像ですかねウェアも一新し 天気もいいですねおナイですんカップここですよね今ずいぶんショートしましたね 兄はパターのショートが目立ちますなこれはどこに行ったんだろうかすごいビルのど真ん中にコースがありますうんショートホールですかね すごい雲絵に描いたみたいな黙々雲ですあフェードで戻ったわあそれは顎に当たりますよそれはこんな顎高いとこユーティリティ持っちゃダメですよ今のは アイアンに持ち替えましょうナイスア伸びるか伸びるかやって はい皆さんどうでしたかゴルフ歴兄はですねんもうすぐ2年かな1年半かなまあそれぐらいなんですけれども始めた頃に比べたらこんなに打てるようになりこんなになんか楽しくゴルフをする姿になったなと思いますなんか上から目線で言ってるような 感じになっちゃってるかもしれませんが兄弟なのでご許しください。なんですがねこう本当にゴルフを始めてよく言うのがこう、まあ、知らない人とのコミュニケーションをとってったりするスポーツなので、まあ、そういうコミュニケーション能力が上がったりとかもともと運動はしてたんだけど趣味っていうものがあんまり兄はなかったのでこ趣味を持てたっていうのはすごい良かったんじゃないかなと 私は思いますなんか結構ね、まあ、IT 会社に勤めてるっていうこともあってパソコンの前とかオフィスにいたりスーツを着ている時間の方が長かったりすると思うんですけどそうやってこう緑の中を歩いて人とコミュニケーションしながら会話してでなおかつこう幅言葉の幅とかそのなんだろうな人とのこの付き合い方がゴルフをすることで少し変わったようなことを 言ってた気がしていますなんでね皆さんもゴルフをぜひ始めてこう緑の中を歩いてスポーツしてもらえたらなと思います1年半でこんなに打てるようになりましたまた次回兄のラウンド動画楽しみにしててくださいバイバーイ